қайырымды түлкі бір мерген бозша құсты атып алды қоймады өлтіріп-ақ жалғыз жанды басында бір ағаштың үш баласы шырылдап ұясында жетім қалды ана жоқ тасы тұғын тамақ жемді күн көрер бейшаралар қайтып енді шулаған балапанның даусын естіп сөз сөйлеп аянышты түлкі келді алда сорлы мүсәпір балалар-ай жасынан өткен екен аналар-ай көбелек шыбын аулап күн көретін жоқ екен бейшаралар шамалар-ай ай құстар тыңдаңыздар құлақ салып кезекпен жемтасыңдар ұшып барып асырау бұл үшеуін емес қиын етіңдер аз күн қайыр бөліп жарып көкек құс жүнін түлеп жүр ғой бекер азырақ жетім үшін жылсаң нетер қайырың бұл дүниеде жетім кеткен басқаша еш сауабына барма жетер Бос торғай қарап тұрма сенде текке жүрсің ғой бекер шарлап ұшып көкке даладан тоғайлардан тамақ ізде бұлардың үшеуіне көп керек пе сары мойын ер жетті ғой балаларың бәледен құдай сақтар бірер жарым бұлардың күндіз түні жадында боп жоқтатпа пақырлардың аналарын қарлығаш сен кетірсең маса бұларға одай керек болар тығын осындай жұрт жабылған сауап іске ұят қой кіріспеске жарықтығым сандуғаш не қылайын сен қайрап қоярсың оқтын оқтын өзің сайрап көңілін бір азырақ көтермекке зарлының жетім қалған соры қайнап достарым осындай бір іс істелік жастарды жетім қалған кісетелік. ізгілер орманда да бар екенін осындай сауап істен көрсетелік